anar també cap als més vulnerables, en tots els sentits. Sí. Llavors l'administració té que procurar també pels més dèbils, per aquells que no tenen recursos. Hi ha la creació de, del cens d'habitatges buits. Sempre en l'habitatge com a dret no és simplement un títol, sinó que és tot un plantejament de política pública. Però no podem oblidar que hi ha molta gent, eh, mol, molts tipus de famílies, que avui en dia no tenen cap, cap tipus d'accés. Jo, ha... jo solament he pogut aconseguir un lloc accessible, accessible però no assequible, perquè pago 800 euros al mes per, per un, un, un 70 metres quadrats. Eh, que donessin ajudes a propietat d'un pis per exemple, a Alemanya sonava a la, al, al, al ciutadà mitjà una aberració.